Vai, vai, vai, narra isso, mano. É o fim de mais um dia. Não, rapaz, o aprendizado de é gesso. Veja como é que é o aprendizado de gesso. Veja como o iniciante de gesso se comporta. Só sujou só um pouquinho ali, mas... <laughs> É, tá valendo. É só caiu um pouquinho ali na hora que passou ali em cima. Mas só foi só um pouquinho. Se fosse muito.